достигаем помощи помощью Аллаха вот от этого камня сатаны. Именем Аллаха всемилостивого и милостивейшего. Сегодняшняя проповедь посвящаем теме женитьба. Как известно, Всевышний Аллах, когда создал человека из Алейсалям, Кузнецов, сразу же заметим, что не жена, а супруга. По-арабски Всевышнего говорит «зауджа» – супруга. Есть имрада – это жена. Поэтому здесь мы говорим про Говоря это, где говорится, что и сейчас в 21 веке есть аят, который адресован нам, что нужно жениться. Это приказ Всевышнего Творца. И самое интересное, что она говорит, и ягуну фукара, в чем мудрость? Разница между женатым и холостым. Кто-то женатый имеет броню и сохранность от того, что он не смотрит на харам. приказ дворца. самые мощные, что защищают человека от Ахвата, от зина, от прелюбодеяния. Аллах говорит, не приближайтесь, да такрабу, зина. Не говорит не совершайте, а говорит не приближайтесь. Зина, то есть это противоположный пол, и ты к нему, точнее к ней, вообще не можешь приблизиться даже близко, даже в разговоре, чтобы не было такого, что сфоткали, а вот выполнил данный приказ Всевышнего Аллаха и женился. И в суре Рад, аят 38, Аллах говорит, клянусь, до тебя не отправляли пророков. Аллах говорит пророку, мы до тебя отправляли пророков. И им дали жен, супруг, правильно сказать, супруг, и детей. дали им. Поэтому это является приказом уже не только в Коране, но и давно это был приказ. Соответственно, тот, кто женится, выполняет приказ Аллаха, и он является рабит, поклоняющийся. Это тоже айбадет. Женитьба это тоже поклонение. Что же касается разницы между знатом и холостым, разница огромная. Всевышнего Аллаха миром и благословением говорит, Человек будет полноценным лишь после женитьбы. Будет полноценным, мукаммаль, будет полноценным только после женитьбы, говорит Ибн Араббас Радуан. А Ибн Масуд, на потом Аллах говорит, если бы я знал, что мне сказали, у тебя осталось жить всего лишь 10 дней, я предпочел бы путь женитьбы. Вот если сейчас задать вопрос, Человек 10 дней осталось, завтра умрешь. Точнее, через 10 дней умрешь. Можно услышать разные ответы. А сподвижник Ибн Масхуд – это один из приближенных к пророку. Говорит, я бы выбрал путь женитьбы. То есть настолько важный данный приказ, настолько важный данный союз и поэтому здесь есть очень много плюсов. Также, как мы говорили про превосходство, знаем, по исламу есть столпы, это после веры намаз, пост, руза, хач, закет. И после этих столпов сразу же по уровню стоит поклонение под названием женитьба является выше, чем намазы нафиль. Если кто-то совершает сутками намаз нафиль, духа, ишрак, авабин, тахаджуд, истискат, ауф, но не женатый. Тот, кто женился, он обладает большим салатом, большим превосходством, чем тот, кто совершает холостой, куча, много поклонений нафиль. Это все нафиль, а у него фарс он выполнил фарс из Корана выполнил аят «женитесь». Естественно, фарс, кто выполняет, получает больше вознаграждения. Что же касается испытаний, у нас очень много в мире испытаний. Иногда друзья помогают со словами, что испытания для любимых рабов. С другой стороны, говорят, испытания из-за грехов смотреть в старую сторону, то это тоже правда. Из-за грехов Всевышний наказывает уже в этом мире некоторых людей. Некоторых там наказывают, некоторых здесь. И как же выйти из этого положения, чтобы он не наказывал? Ведь грехи все равно будут. Как ни крути, грехи будут. Да, если человек не убивает, не ворует, он все равно грех сделает. Языком или глазами или все равно посмотрит, все равно увидит, даже если не хотел. Все равно подумает, мысль будет. Все равно в летит куда-нибудь. Até então, amanhã. Простит совет большие маленькие грехи – это есть другое изречение. Здесь мы говорим про то, что есть хадис, что грехи падают. И также про разницу между холостым и женатым есть изречение пророка, где он говорит, что самый худший из вас – тот, кто не женился из вас, то есть холостой. Самый худший из вас – тот, кто до сих пор не женился. До сих пор. Худший, из вас, самый худший, самый плохой надо обратить внимание, кто не женатый, кто имеет друзей, детей. Надо учить, наставить, надо, как говорят, работать с этим человеком, чтобы он женился. Также разница между женатым и неженатым то, что женатый, он уже несет ответственность. На сегодняшний день одной из проблем стоит то, что актуально люди не хотят взять на себя ответственность избегают всяким способом ответственности. Нет ответственности, боятся. И вот женатый, как раз это тот, кто сильно обладает ответственностью, вот только он женится. И отличие от того, что рядом с ним холостой, какое отличие? Женатый уже размышляет, переживает о семье, о супруге, о детей, думает, как пикник устроить, как гулять, как с ними развиваться самому их, развивая, и в конце концов сделать их так, чтобы, когда я буду старым, чтобы они относились ко мне так же, как я сейчас к ним отношусь. Когда он спрашивает, сколько раз спрашивает, что это, что это, что это, или особенно когда спрашивают, чай будешь, а? Чай будешь, а? Чай будешь, а? Чай будешь, а? Чай будешь, а? Чай. ребенок скажет, а почему? И он такой, а? богатства человек больше и больше и уходит дальше от религии, то есть дальше от ответственности. Вот не скажет, я просто лентяй и не хочу, чтобы меня контролировали, хотя контроль должен быть у супруга. начали со слов. Вначале сказали про бедность. В сказано, что Аллах даст богатство. И вот есть изречение пророка, где Аллах взял на себя право, то есть обязал сам себя помогать троим. Пророк говорит, Аллах сам на себя взял такое помогать троим. Первый – это тот, кто посвятил себя на пути Вечного Всевышнего Творца. То есть он днем и ночью думает про развитие ислама. То есть как распространять учение Корана, как обучать буквам, таджвиду, махраджу. Это его жизнь. Это первая категория, кому Аллах непременно поможет. Вторая категория – это человек, который является рабом другого человека, и они заключили договор – или хозяин говорит, если ты мне заплатишь столько-то, столько денег, я тебя отпущу, ты будешь свободным. И этот раб сделал намерение заплатить ему и стать свободным человеком. Это вторая категория, кому Аллах непременно поможет. И третья категория, это как раз отдельный вопрос, почему люди не могут жениться. Может проблема не в психологии, не в мозгах, а в сердце? Ведь здесь Аллах, посланник Аллах что говорит? Третий, кому пророк Аллах непременно поможет, это тот, кто с намерением уйти от харама решил жениться. Ему, пример, ему непременно Аллах поможет. Третья категория. Непременно поможет, если он сделал намерение уйти от харама и жениться. Непременно, говорит, поможет. Может, вопрос в этом, что у человека нет намерения уйти от зина, больше думает про будущее, уж еще не женился, а он уже думает, женюсь, вот так будет, так будет, поздно буду приходить, рано буду ходить, жена будет пилить. Может, он так думает, поэтому не может жениться. Соответственно, у него жизнь не думает идеально, потому что Аллах помогает тому, кто намерился жениться, а не тому, кто не намерен жениться. Поэтому хадис достоверный, сахих, кто сделал только намерение Начало, дальше Всевышний поможет жениться. Также женатые больше думают о будущем, чем не женатые. Женатые думают об обществе, о детях своих, то есть кто будет жить в его окружении, какое будет распространено учение, воспитание, тербия. Это все думает женатый. Неженатые об этом не знают, поэтому отличие огроменное прочитанном в начале Вараза, пророк говорит, кому Всевышний Аллах насып, то есть дал хорошую семью, пророк не еврей, супругу, жену, говорит, семью, уже Аллах ему помог достроить половину религии. То есть пол религии уже достроена. están изречении пророка, где у него спрашивают о посланник Аллаха, а кто же наилучшая путница? Наилучшая супруга, кто это? Всех же интересует вопрос. Интересно, кто действительно? Моя жена или супруга? Супруга? Или же какая? То есть какие критерии? Какая из них самая лучшая? предлагает что-то сделать, она подчиняется. Это второе условие. Третье условие. Та спутница, женщина, которая не идет против имущества и души Невса, своего супруга. То есть она не вмешивается. Робот – это самая лучшая женщина, говорит. Лучшая спутница именно это. Посмотрел на нее, радуешься. Что-то сделать приказал, она выполняет. И в делах, в имуществе и от того, что тебе не нравится, она не противоречит. Это самая лучшая супруга. Что же касается цели женитьбы, то есть какая цель? Когда человек берет жену, у него могут быть разные цели, разные намерения. Но обычно, второго говорит, берут за четыре качества жены, жениться. первый это сифат, качество – это за имущество. То есть человек увидел она богатая, вот я женюсь. Это первая цель. Это не говорится, что так нужно. Порой говорит, зачем, как жениться? Вот за это жениться. Второе, обычно берут жены за то, что у нее хорошие причина, второе – качество. Третье обычно за красоту. То есть красиво, я хочу, чтобы эта красотка была моей. Это третье. Но четвертое, пророк говорит, берут за религиозность. Но ну, а ты, говорит пророк, ты, выбери последнюю, у кого есть религиозность. Здесь хадис завершается. Здесь, здесь если размышлять, почему он пророк говорит на обращение внимания на религиозность? Потому что тот, кто имеет а, который имеет имущество, то есть богатство, а, соответственно, муж не имеет богатства. То есть он ниже по степени. Естественно, она будет что делать? Направо-налево управлять, во-первых, своим имуществом. Религиозности нету, значит, и харам может делать. А чем больше денег человек обычно портится. Что же касается второй, это родословное. Опять же, она может быть возгордиться и идти против религиозных требований. Если же красивая красота, она может из-за своего нефса использовать красоту, опять же, в греховных делах. Но если бы она была бы религиозной, то она бы выполняла бы требования по исламу, соответственно, имущество расходовала бы, а не тратила бы. что она из какой-то семьи. И, соответственно, красоту бы показывала бы лишь супругу, а не на улице и уж тем более на работу. Как у нас обычно одеваются красиво на работу, а дома нет. Такое ощущение, что муж ниже, чем начальник. Вот логика где. Поэтому по религии она должна одеваться красивее, сильнее, мощнее для своего супруга спорте дресс-код. И в российском законе есть дресс-код. И до этого никто не будет ругаться, если одеть классические длинные. И, соответственно, если мы переходим на обязанности, то коротко, если сказать про обязанности, есть и у супруга, и у супруги обязанности. Что же касается мужчины, то все, что он кушает, он должен кормить и соответствовать кушает только пюре. Тогда будет несправедливое отношение. Он должен кормить именно тем, что сам питается. И супругу, и детей. Это что он делает, он должен покупать и супруге, и детям. Если он обращает внимание на состав одежды, на качество и на бренд, тогда супруга должна быть соответственно, соответствующего уровня Ей в секонд-хенде, а самому там, в том магазине. Должно быть справедливое отношение. Но если кто-то скажет, что если жена богатая, супруга, если богатая, то обязан муж кормить и поить. Обязан, потому что это все равно его обязанность. Он должен все равно думать, как кормить и поить свою супругу. Ее деньги – это ее деньги. Муж отвечает за супругу. Взял жены, работает. Тestament элементарно. Вода. Сейчас многие покупают воду. И порошок, мыло, соль, сахар. Это все должен покупать муж. Где-то в соседних республиках может по-другому принято, но по Корану, если семья мусульманская, здесь мы смотрим не на традиции обычные, которые идут от предков, смотрим на Коран, смотрим на пророк наверняка слышали, что пророк сам штопал одежду свою. Не приказывал жене, ну-ка мне заштопай женщину. Поэтому муж обязан контролировать все, вплоть до того, что на кухне все, что в ванне. Как человек контролирует свои шины. Вот проект он смотрит протектор юридический подпись, а надо купил он протектор. А ты сиди за кухней, где там соль кончился, сахар кончился, иди купи. Не жди, пока жена скажет. Ты не забыл купить соль. Тогда это не муж инвестор. Он должен контролировать, заранее знать и покупать. Это его обязанность, это его а, это его право, это его обязанность. По исламу говорю. А жена что обязана? Жена обязана, как мы сказали, подчиняться мужу. И, естественно, мы говорим не про общие подчинение. Если муж приказывает то, что противоречит исламу, она здесь не может подчиняться рабу. О каком рабу? Мы же говорим про мужа. Муж это есть раб только кого? Всевышнего. Поэтому раб и рабыня здесь они одинаковые. Поэтому рабыня Аллаха не подчиняется рабу Аллаха, если раб Аллаха противоречит закону Аллаха. Если он говорит, сделай то-то, то-то, то-то, она смотрит, по исламу или нельзя по А, это по нельзя. Значит, она что говорит? Я не буду подчиняться. по исламу, по Корану, она а обязана подчиниться. Это ее обязанность. И, соответственно, в завершении и в Коране и в изречениях пророка сказано, что спутники, супруги, почему я говорю супруги, а не муж и жена, потому что это как телега, двое тянут жизнь. Не как у нас в России, муж тянет, жена нет. И, наоборот, жена тянет, муж сидит дома на ее шее. Если на ее шее тогда это муж точно. Но если они оба тянут в жизнь, называется су пряжка. Пряжка, то есть они сопряжены, они как два коня тянут телегу, вдвоем тянут. Не один направо налево, а оба тянут. И так легче, и так проще. И тогда называется супруги, а не муж и жена. Так вот, супруги, как сказано, Сначала текстах это является как тело и одежда. Если мы выходим без одежды на улицу, я говорю про богобоязненных мусульман, которые знают термин аура. то им неприятно. Они чувствуют себя очень тяжело, когда без одежды. Не про мусульман говорю, именно про богобоязненных. Соответственно, и женщина, если без одежды чувствует себя плохо, опять говорю про богобоязненных. Так вот, же и со своей супругой. Если нет супруги, он должен чувствовать себя соответственно как, будто он без одежды. И если они это будут чувствовать, вот тогда будет между ними Мархаммад Всевышнего, то есть милость Всевышнего. Я не говорю просто про любовь и хорошие отношения, я говорю именно про Мархаммад, то есть отношение Творца милостивый к ним двоим. И, соответственно, к детям будет только когда, когда они будут чувствовать себя, если нет Tomek Olejninek, Dialogi z odzieżnej.